i-african voice global news umhlaba wonke jikelele igama lami ngixolani isithole sisegoli kwandonga ziyaduma namhlanje eh siwela umfula omkhulu sathola kunesizibe esimnyama sasidunga sisidungile isiziba qagela sitholeni ingwenye enkulu sithole ingwenye enkulu namhlanje samukela ubaba ubaba owaziwa umhlaba wonke ubaba uMoses Ngwenya wama-soul brothers soul brother siyabonga bamungwenya sakwamukela eh, ehlelweni lwethu lwezemusic okay ngiyabona mjobe ukuthi ningibize sokhuluma ngeqembu elikhulu kakhulu umhlaba wonke jikele yebo um iqembu lenu likhulu um i-soul brothers iyaziwa inkulu kakhulu futhi nomlando yeah. ongaphezulu kwamashumi amane more than 40 years yeah. eh ngisafisa ukuthi usithathe ekuqaleni ukuthi uyiqale kanjani le ndaba le uyiqala nje phela ngeke ngisho ngithi uyayicofa eh le organ uyayinyathela eh ngasho ngithi uyayinyathela impela eh, uyiqala kanjani le organ le okay mina esadini lami as Moses ngaqala ukudlala ebhendini yasekhaya ebizwa ama-crocodiles ubhuti wami omdala bekathi um enebhendi ngathi nje ekhaya bebethanda music kakhulu bethanda ukudlala amarekhodi abomahlathini nabomammovers nabo-tennis lovers so ubhuti wami wathenga ama-instruments kula ngasifundisa khona mina ukudlala le keyboard then ngohamba kuhamba kuthe ngabo-1970 ngabo-1972 3 ngabizwa igalo record ubaba uhamilton zimande ukuthi bafune umuntu odlala ikeyboard ngoba ngalo sikhathi izintombi zesimanje manje bezinomuntu odlala ikeyboard okuthiwa usoli ramet so ngahamba kunzimane ngiyakwenza ama-audition ngenhlandla bangithatha bengincane kakhulu i think benabo-fourteen fifteen years lapho bangithatha ngadlala usizwe namatshitshi kuthe onyakani olandelayo kwafika udavid masondo nozenzele mchuno no-american zulu nontuza mthetha bezibiza ama-young brothers safika kwathola ukuthi bona badlala nenye ibhende kuthiwa udingani namajongozi so ngokuthi besilingana sonke yabona sikusame age yes bancane bekuthi ma siqeda ukudlala namabhende esidlala nawo bese siyasihlanganela nje sizidlalele insimbi ngoba besithanda kakhulu ukudlala insimbi kanti uhamilton zimande uzosizwa sizidlalela ingoma kathuzamthetho bethi umshoza wami ngalezo nkathi basethi unzimande ayi ndibafana nina aniqambeni ingoma enye ngoba ngesikhathi bokurekhoda only two tracks 17, they born in 70, 45 years. Eh, waseshintsha-ke udzimande ukuthi akusiseyona i-young brothers masekudlala khona nane-keyboard So sewuyi-soul brothers-ke eh, manje yabo ngoba mina the soul, bengidlala kuma-movers nabo-jim smith inhlobo ye-organ ngoba it was a fusion of music wabo bekudlala ngoba music wabo bengena-keyboard bewune-rhythm guitar uh-huh. yes so kula kwaqala khona-ke the soul brothers abantu bayezi namhlanje azange sabheke muva after the first hit ebizwa umshoza wena 1973 no no lapho bokusuku-1975 it was towards the head of 1975 to 1976 ya ingoma edume kahle ngu-1976 futhi uma ngikhumbula kahle besihamba nentombi sesimanje manje siyodlala siyothora ezimbabwe sisande ukurekhoda le ngoma singazi thina sivele sarekhoda nje sahamba sayodlala ithoba sayirodisha erodisha yes sathola amulandela sabomtari iy'ndawo eziningi nje nabuharara yebo kuthe masibuya sibuya ngabojoni sibuya la esouth africa abafana abafethu basithela ukuthi ingoma yenu umshoza idume idume kakhulu abantu bayithanda nekhampani yasitela ukuthi hey irecord lane bafana selithengisa about 60000 copies yebo Eh sajabula ke ndathi sibancane sajabula ke kula kaqala khona sikuthi sibambene sibambene sibambane labafethu siyeke lamagroup esiyowadlalela eGalo Record sub concentrator kuleso brothers kuleso brothers leso brothers ngaleyo minyaka iyikampani izimele iyazirekhodela noma irekhodelwa ngenye ikampani cha bese under igalo record company Oh. Eh, under isibaya school hamilton zimanje khumbula khona iy'ntomi zesimanje manje abomthunzi namajongosi odingane namatshithi yabo lawo mabhendi be-under igano but a-under uhamilton zimanje ukusibaya isikhulu uh -huh. hey. manje-ke kuya kuyahamba lapha eh sibona iso brothers eh ilahlekelwa eh, ila amanye amadoda lapha ayadlula emhlabeni eh, kwenzakalani hey lapho mfethu bokunzima kakhulu lapho ngoba nathi saxakeka nje sathuka futhi ngoba umfethu oqala ushiya uduza mthetho ngo-1978 ebuya ekhaya enatali i think bokujanuwari ngoba besivalile um ebuye ekhaya ebuye ekhaya enatali ezegoli wathola ingozi yemoto nabona washona khona lapho kwaba nzima kakhulu lapho um thina ngoba sibancane futhi sisanda kungena kulamlight yebo yeah. ama-families ethu nawo athuka kakhulu amanye athi ayingcono niyeke le nto ngoba manje ngathi ndizofa yabo saqhubeka ke um ngendaba yokuthi abantu abalandeli bethu even naye abafethu bebesiphethe ngesikhathi umodus dlamini nostendi inkosi bathe bafana le nto ihlale yenzeka aqali ngani ukuthi ngishiwe umlandeli yabo saqhubeka ke saqhuba until abo 1985 84 saphinda futhi salahlekelwa uzenzele mchunu badlala ibasketball yabona nakhona futhi same semkinga yekhaya ya ebuya etranskai ezala egoli yabona oh. kwabanzima futhi nakhona lapho mfethu kwabanzima kwabanzima kakhulu um eh, uamerika zulu yena kwahamba njani naye okay uamerican zulu i think abo-1982 83 yes hhayi yena wacela kithi nokuthi hayi ufuna ukuthi vulela ibhizinisi kubo la esekunda lamatekisi um wathi hayi yena ucela ukuthi akashenqe kancane um ebhendini ayo sibhekane nebhizinisi ngoba bevele seyiqalile la kuthena manje mhlambe bebona ngathi akakwazi ukuyiqhuba kahle esemculweni engekho la eh, ebhizinisini so wahamba kanjalo-ke wasebenza naye i think eminyakana mhlawumbe about ten or so ngoba wazi-ke la mateksini ekuhamba hamba kubuye kubulawane base bemdubula naye washona awu oh, nkosi yam bese bemdubona newashona but ubesephumile kuthina ubeeeumile ya i-sow brothers iqala nini ukuzimela ibe i-sow brothers ingasekho um eh, ngaphansi kwesibaya esikhulu okay kuthe ngo-nineteen eighty-four eighty-five savula icompany i-sow brothers record company sesiphumile egalo saphuma futhi nese-priority ngoba siphume egalo sayeprayorithy ngo-1983 kuthe ngo-1985 siphethe ubaba ustanding cos acama ukuthi noman futhi umqondo umqondo loyo wawuzeni wozenzela umchumi kuthi ndala silasirekhothela amakhampani ake sizenzele ngoba abantu basithande ubona zohlulwe kayini na yabona mm. sasesifoma-ke le record soul brothers record company saqopha khona umbongeni ngema isitimela sesezola saqopha khona eh, ingoma zethu ohluphekile ingoma eziningi nje saziqopha mm. kuleyo khampani eh, nemtshotshovo yabaphathi kweleyo khampani from there isekhona namanje i-soplus record company ngisayiqhuba nami noma sengisele ngedwa nje but saqhubeka phambili mm. kunamadoda esiwabona la anodumo Eh, engingazi ukuthi abanye ngabe basekhona eh amadoda afana no eh Maxwell Mngadi okay ungena nini uMaxwell Mngadi lapha uMaxwell Mngadi ungene kusho ukuthi makushona utuzamthetho yeah sathola umfana uthi wasikhumbuzo mabaso wafika kanye kanye nosicelo ndlela yeah ehe ngabo 84 85 then kuthenga bo 867 usikhumbuzo ndlela wahamba wasebenza nombongweni ingema kusarafina then kula sicele khona umaxwell kuthi umngathi kuthi abuye ngoba vele bezazi ingoma zethu ngoba besisonke egalo vele ngalezo nkathi yes ungene khona lapho kumaxwell ngabo-1987 if i'm not mistaken ubevele neqembu alidlalelayo beneqembu lakhe i-super tens oh, naye futhi besinokusizana naye simsize eproduseni iqembu lakhe lelo lama-super ten kanti beproduse futhi nalo fethu lokuthiwa utwalofu noma nkenjani otwalofu oh, so ama-super tens la nawo ayaproducer aproduselwa yi-soul brothers cha o oh, bekuncediswana ya besumsiza nje ngikhumula nami ngeke ngamdlalela i-albhamu eyodwa yama-super tens bikade sicelele kusobrothers super ten ngoba beqondele naye kuphela umasemngadi not esolbrothers mm-hmm. eh, nampa abafana abadlala ngaphansi kwe-soul brothers mm-hmm. engingathi um eh, umuntu obengazi kahle ubengahlukanisa ukuthi i-soul brothers noma yini mm-hmm. kodwa-ke bekuzwakala ukuthi sikhona la isandla sama-soul brothers okay. imichochofu imichochofu le yeah. idaleke kanjani okay kuthe after kusivulele company yethu soul brothers record company sacabanga ukuthi ake senzelele abafana bethu abasidlalela insimbi njengosicelo sicelo mabaso osicelo oh, ndlela nosikhumbuzo mabaso no, no Japan Story bekade ecula nomasondo kanti bekwazi ukudlala futhi ne-keyboard sacama ukuthi no ngoba labafana baloyal kuthi thina and bawuthanda lo mculo lo ake sibenzele nabo isithi ezoqondana nabo straight bazohola kuyona bazi ukuthi le group yethu then sababhalela-ke iy'ngoma uh, eh, i think first album yabo it was icala yes icala uh, lathandwa kakhulu abantu laduma kakhulu laduma kakhulu then sibe sibasiza-ke ukuthi barekhoda barekhoda induku wonke la ma-albhamu abawenzile besiwasiza vele besibaproducer thina namanje hmm. basekhona basasekhona ye mtshotshobo okay besekhona mtshotshobo noma kungase ngasesibo laba abaqala yabona sekhona abafana abancane zibafana abasala bangena basayithwele bayaqhubeka bayaqhubeka bayaphambili kodwa ke ngokuchaza kuka babungwenya hmm. angathi eh kunzima ukuthi umuntu mayedlala umbaqanga akhule igama lakhe libe ngaphezulu kwelama soul brothers singathi kudalwa yini lokho ngoba noma ungawudlala kanjani umbhaqanga kodwa mm-hmm. angeke ulingane ne-soul brothers noma awungeke ube ngaphezu kwayi-soul brothers eyi angeke ngazi mfethu le lo mbuzo wakho ngoba but i think bakhona abanye abafethu abeke bezama bafika nabo ngendlela bafika ngayo abantu babathanda wena kukunina-ke nina enilalelayo eniqhathanisayo ukuthi ayi laba bangaphandle abaphezulu ungathi yiliphi iqembu lombhaqanga ongathi hayi leli hayi ngempela hayi nathi siyiso brothers sasibona nje ukuthi hayi la hayi ziyadlala mhm. iy'nsizwa i think bambala i think kwaba usitifikegana kuphela otherwise laba abanye besibona ukuthi basilandela basilingisela for thina ngayengeni into esiyenzayo otherwise azange ube khona niqembu esilibonayo ukuthi leli um lingenzeka lisiketule cha eh. kuze kube manje usteve kekhana wayedlala kanjani wayemyedwa noma naye wayencike kuso brothers usteve kekhana wafika ngendlela yakhe ethe ukuhluka kancane kuso brothers ngendlela be-arrange ngawo ngayo umculo wakhe nangendlela becula ngayo nebona bekungafani kancamashini sulbras bekuhlukile but kumnandi nokwakhe mm, kuzwakala kuzwakalaukuthi umbhaqanga kumnandi nokwakhe um mm. eh, ay saqophisana-ke nabo iminyaka eminyaka until baze basiplitha-ke bona um bayeke ukurekhoda umbhaqanga but besijabulile thina uqobisana nabantu ngoba manje uma ngabe kungekho bantu yokuqobisana nabo akubi mnandi yabanfanele phela kube khona abantu abazokushukumisa nawe hleli khona nabo bona ukuthi hayi nami kufanele ngikhuphula amasokezi uhambo lono lokuyaphesheya yimaphi amazwe phesheya eyurophu eniwavakashele kakhulu um ma ngikhumula kahle saqala saye e-england e-uk sasuke e-uk sabuya saphindela ngosaye-europe manje france sithola nje europe yonke france nabo-belgium eh, um eh, nabo-germany netherlands nenetherlands saya futhi kanti saphindela sabuya saphindela futhi ku-scandinavian countries njengabo-oslo um mhla mandela ayothola i-nobel peace prize no no de klerk basinvite nathi as isoul brothers ne-black mambazo beyikhona lapho sabuya sabuya futhi sahamba saya e-australia eh, sadlala nakhona sathola yange-australia sabuya then i think about 1990 abo-19 no, 2005 sai Canada tatori Canada yonke sabuyi otherwise maningi amazwe aphesheya sesihambile manje njengoba ingwenya isisele yodwa eh imapha ama-challenges ingwenya ebhekane nawo manje ngoba phela le company le inkulu le company le umkhumbi omkhulu lo ingwenya isiwushayela iyodwa eh usakwazi ukuthi ubeke futhi uhlale lapha kuleli yazinga leli usana usana usanomfowenu noma usana usanabafowenu yeah well ngisazama ngasho ukuthi ngiyazama but ke abantu abazo em abazo abazokusho lokho abantu abalelelayo yabona ngeke ngisho mina ukuthi hayi ngisayibambe ngalo ndlela but ngendlela engibona ngayo ngisazama ukuthi ibe lapha la bekathi khona njengoba abantu basaqasha namanje sihamba siyodlala ey'ndaweni eziningi kulonyaka besibhizi kakhulu yabona abantu basasithanda noma sesikhiphe ama-cd ma-cd siqalisa kepha uphelele umndeni wami mhm. two thousand sakhipha iqiniso abantu basalithanda balithenga namanje balithenga namanje ya hhayi um eh, khona lapho-ke omunye nomunye phela uma ngibheka ama-soul brothers kakhulu njalo la madoda abesesele emabili la eh, eh, esiwazi kahle udavid masondo umoses ngwenya siyazi mhm. ukuthi i-organ ilaphaya mhm. inomoses ngwenya nje hawu udavid masondo ulaphaya wenza iy'nto zakhe yinto nje ithungiwe ihlangene um mhm. eh, akasekho usehambile umfo wenu siyavaleka yini isikhala sakhe ngaleli izwi lakhe abenalo nale nalo jayiva wakhe lokho umtholile yini umuntu ofika ahlale laphana athi khexe noma mm-hmm. athi kusondela kusondela cha lapho ngisanenselelo angamtholi kahle kahle ozovala isikhala sikamasonto yabo bakhona abafana laba bekade bekhona vele othokozani nonkosinathi becula nabo saphusha nabo kwamanje but yena siyamdinga umuntu ozo sisamdinga umuntu ozovela esikhaxa kunzima-ke angeke kunzima kakhulu ukuthola umuntu ongareplace omunye umuntu yabona but-ke sisatrya siyaqhubeka siyatrya njengoba sirekhoda nje manje um satry samfuna bakhona esibazamayo bazozwa nje nabantu mangabe sekuphuma lesithi um kukhona labafana labe nabakhulisa mhm. eh mina ngangibezwa nje becula njengaye soul brothers ogolova ngicishe ngiyibuze ngithi ubuye wazocula yini ngapha udavid mashondo ama-soul brothers abuye azodlala ngapha futhi kogolova noma ogolova abaphekwe ngama-soul brothers baba yile simo abayisona um ngibuza nje ngithi ma ngabe kwakuwogolova bemi beogolova baphi laba abafanele ngabathathi nibabuyise lapha ngoba leya nto ababeyenza yayisenza singawuboni umahluko phakathi kwe-soul brothers mm-hmm. nogolova sasizwa nje kuyinto emnani baphi-ke la bafana ya iqiniso lelo well ogolova eh, yabona ogolova kahle kahle umuntu bekulela uyena umasonto yabona alawathi phela kube ukhona umfana ocula njengomasonto kula fana begolova kube kade samthatha yabona iy'ngoma zonke zoguluva so kusho ukuthi indlela nayo becabanga ngayo ukuthi ufuna ukukhulisa negama yabo wangabaniki ichance ukuthi baculele abafana kwaculwa yena kuzo zonke le ngoma hmm. ile nto esho uqinisele ukuthi bekufana bangekuhlukanise ukuthi sopraras eguluba oba yes manje siyabona la okay seyihambile insizwe endala mhm. siyabona ukuthi izicathulo zayo asiqokeke kunzima ukuthi sigqoke eh nangu ante linye iqhawe la umoses ngwenya uyayidlala le nto le engingasho ngithi noma ungayobuza ubani akakabonakali emhlabeni odlala le nto njengawe kodwa ngiyazi ukuthi isifiso sakho siyukuthi nanoma namhlanje ungathiwa uyawufulathela umhlaba uyafisa ukuthi so brothers isaliqhubekela phambili ukhona yini wena la omtrenayo ukuthi ayiphathe le nto ayishaye njengawe nje mm-hmm. iyadlaleka njengawe ngayilaba abafana basebancane noma nawe nje udabuka umoya ukuthi uzoyifulathela uyishiye eh, njalo um khona uhlelo engilwenzayo nabafana abaningi engixhumana nabo nge-whatsapp bona laba abafisa ukudlala lento engiyidlalayo nginama-student like mhlawumbe about fifteen or twenty esixhumana nabo nge-whatsapp bacela ukuthi ngibenzele ingoma enje ngibenzele ngenze very slow ngiyabafundisa ukuthi umbhaqanga udlalwa kanjani and the technique yawo yalo organ yini kahle kahle ngiyabona ngamafuphi nje bakhona abancane ngibafundisayo hayi lo siyamuza umntu omdala hayi kuyezwakala um eh, so brothers siyazi ukuthi na umoses ngwenya akho ngamaziyo umoses ngwenya mhm. ungavele nje ukuthi ogandaganda baseningizimu afrika mm. moses ngwenya uyaziwa kunoblack moses um kublack moses nomoses ngwenya umoses ngwenya ukwenza kanjani ukuthi abe noblack moses lo esimbone uBlack Moses la mm. kube nalo Moses Ngwenya wama Soul Brothers ubekade ube badala kanjani labo Moses ababili okay eh njengoba ngithi ekhaya bekune band midlala isoul music so uthe masesikhona sesivu sesiqambile leso brothers yaha kuhamba iminyakana kusho ukuthi ngibuye ngathi no man ake ngenze le zinto lezi bekade ngizidlala before sihlangana nabafowethu yabona eceleni insimi zodwa singacubuli and ngenze umculo ofana ne-soul brothers ngenze into eseceleni le bekade engafunda ngayo ukudlala le keyboard that's why ngarekhoda u-m one no-m two zonke leengoma ezingaculi bazibiza ama-m series abantu abazithandayo namanje ngisazenza ukuthi nje nokuthatha isikhathi ngingazenzi but ke kusekhona emqondweni wami fane ngiqhuphe ngiyazithanda nazo ya um benisiba nesivumelwano nekhampani yama-soul brothers ukuthi hhayi okwamanje ngizophuma ngiyozidlalela into yami eceleni yes yes bengenankinga besivumelana vele yabo besivumelana ngoba uma umusician uvunyelwe ukwenza noma yini uvunyelwe ukwenza noma yini okwaziyo ukwenza okhonayo ukukwenza yabona hhayi ukuthi um sengiboshiwe la kufanele ngidlale isombrono siphela cha even namakhampani amakhulu esinawo nawo avuma ukuthi no ngingaqhubeka ngizenze le nto zami eseceleni kunamgodo uyavalelwa ukuthi kunalo kunalo ngoba ngibona udavid masondo naye ube newakho music manje bese ngiyabuza-ke ngithi-ke kuye-ke bekungathi kuba phambili ngoba umculi lo mm-hmm. uyi-vocalist manje njengoba eyi-vocalist um ecula laphaya mm-hmm. abantu bebekwazi ukuhlukanisa ukuthi namhlanje udavid masondo uyaperforma usembombela noma bebethi soul brothers iyaperforma ubekwehlukanisa kanjani ke yena khona lawo abantu akade bebuya abalandeli bakaDavid Masondo or abalandeli ngabantu besoul brothers cha um njengoba erekhodele engoma yakhe agcine eyenzile ubebemqashe as uDavid Masondo not as isoul brother ya ngikhumbula edlala eswaziland angazi bukhona neswaziland bamqashe udave masondo wahamba wazicula ingoma zakhe yazo azange bengaculi the soul brothers cha bengaculi the soul brothers eh, well kwenzekile ukuthi um empumalanga kube khona umuntu okuthiwa usibiya something ubebabiza bese athi kuze soul brothers kanti kuze udavid masondo not thina uh-huh. yes manje lokho bekuniphatha nje cha bawuyi-confusion nje ngoba manje abantu bebesifonela bathi awu sizwe kuthiwa niyeza lapha thi manje sinibone niyabona kwakumuntu owayegange ngani kulo muntu lo lo muntu wakhona le empumalanga bekathi e, e, e, beganga nje but ikhampani yamvala igalo yenza ukuthi engaphinde yenzeke lona engasaphinde mm, ngoba manje kubulala ibhendi nebolobulali band uqalisa ubrother sakazi dlala ne-cd asidlali nje ne-cd thina sidlala live wherever sidlala khona um njengoba ningabantu nje um beqembu leso-brothers um mhm. eh, ngibala nje umfokweni david masonto esapheli mhm. bekuthatha isikhathi esingakanani nje ukuthi ngihlangane ngihlangana everyday ngihlangana emva kweviki benikuhlela kanjani hmm. umsebenzi wenu ayi besihlangana ngasonke isikhathi ngoba angithi khona imisebenzi amashow esiwenzayo um hmm. eh, masinganemashow siyarekhoda yabo masirekhoda sireza but like three, three or oh, three weeks kanje sibe sireza then the other three weeks sisestudio other than that when sinalmashow abantu basiqasha okanye sazenzela amashow nathi no besiba bungahlali isikhathi esiningi ungahlali isikhathi thing. no besingahlali isikhathi eside singakagodukela mhlawumbe mla singathi maybe like uh, four or five times a month mhlanga yeah hey yeah mm -hmm. musical my soul brothers iqembu elikhulu kakhulu eh la emazweni ase-Afrika ukuphi lapho enithi maniya khona nizwe ukuthi hayi ngempela mhm. hayi sisekhaya sambelekile siyaduma ya hey ngasho nje basithanda wonke ama-southern countries um sengiqala ngayo ezimbabwe izimbabwe iyona basithanda khona kakhulu kangendlela yokuthi abantu abaningi bebecama ukuthi vele siqhambuke ezimbabwe thina ngendlela abasithanda ngayo ngoba um eh, iy'ngoma zethu bezidlalwa abazali babo yabona bezidlala bebesitshela nje ukuthi iy'ngoma zethu bezidlala almost like each and every house especially ngodisemba ngokukhisimuthi nje indlu nendlu idlale sobrothers bese siyasuka siye eswazini eswazini nakhona bathanda kakhulu sobrothers eSwaziland angithi nje kuleminyaka edlulile bese esaphila masona nano zenzele besaphila besihlala almost the trade fair khona every year besibiza yabona mhlambe close to 14 16 years balesibiza njalo nje okay aha manje ke sokungeneka inamibia nayo manje eh sesiya 4 or 5 times nabo bathanda kakhulu leqembu bathanda kakhulu simangala ukuthi bathanda kanjani ngoba bezwa into situla sithini but ngendlela basithanda ngayo sebesibize kaningi nabo kuma-trade fairs abo yes emaputo sile but kusathe ukuthula kancane i think because of i-currency yakhona um nasebutswana sile nakhona basithanda but nakhona kuphansi safisa ukuya kakhulu ebutswana botswana nami bacishe ngefanayo amakhelwane manje baba ungwenya ma umuntu eh engathi ngicela usibali ungidlalele nje ingoma eh kule album usibali mhm. eh umnyabo yathi eh ngicela ungidlalele eh, ingoma ethile kuhluphekile Eh, umunye athi hayi ngizizacela ungidlalele eh, naye ingoma kumshado omunye njalo abuye athi um eh, bengisazocela ungivalele um ngale um uphelele umndeni wami lapha wena ukwazi kanjani lapha ukuthi manje ukuthi ngiyodlale kasibali ukuhlanganisa kanjani-ke la ukuthi hmm. awuphazami phela abanye abanye abanye ma bekhula Mm-hmm. eguga um kuyahlangahlangana yes yes luyehla eh, um wena-ke manje ukwazi kanjani ubuyela kuleya ngoma leya ngiwuthanda usemncane sewuze wakhula mm-hmm. manje i-keyboard leyani ukuthi uyidlala iphume njengayo leya yes angithi angithi um lezi zinto nginazo ekhaya angithi nje kusuka othandweni lwento uyenzayo yes uma into yenzayo uyithanda um ngazama ngazo zonke indlela ukuthi ngibe naye ekhaya just ngingahlangani naye estudio okanye eshoweni yabona uma ngisekhaya ngibhorokele nje ngihamba ngestudio ngiyozidlala zonke lezangoma ufike uzidlale zonke yeah ngikhumbule ngalezo nkathi ngoba ezinye ingoma ngazidlale erecording phela ngingazi ngizidlale eshoweni ezinye sizirekhode like thirty years ago or forty years ago eh, eh, eh. so ngiyafuna ngiyakuyenza ukuthi ma ngistudio ngizidlale zonke ngikhumbule ukuthi o oh, konje kule minyaka bengidlala kanje ngadlala kanje and luckily ama-instrument engiwasebenzisayo zangishintsheshintshe i-instrument kuseseyile organ engaqala ngayo namanje kuseseyona that's why uzwa ngathi ingoma isaphuma exactly njengaso sikhathi lesi le organ yama-1970s yileyo sasenayo namanje ikhona esekhaya esestudio babithamonde iplanga yabo eh. yona futhi bayenza yakhandwa yakhandwa yakhandwa ngo 1950 land if not emuva kan nami ngikhula nje ikhona ekhaya ngikhula no no no ngikhula nje oh, sikhona nje emhlabeni yes yes then kuthe mangithola amandla ngathi no ngiyayifuna lanto ngasithelela yona futhi zaba yintathu eyi-one-ke bengisebenzisa emashawini seyifile manje oh. sengisele neyimbili kuphela so into engeke ngihlukane nami le into engeke ihlukane ihlukane nayo le ngoba impilo yami lapha ilapha yaye isinkwa sakho le isinkwa sami le isinkwa sami phela konke engiyaziyo emhlabeni hmm. yabo hmm. zithini inhlelo ke makuya phambili singalindela i-album entsha yes kwenzakalani i-album siyenzile sayiqeda but nesingami mina angikho happy um ngoba isikhathi sami azange sibe kahle ngenxa yalamalosheli nesinawo la sinayo la e-south africa so ngidicide ukuthi ngizoyimisa kuthi uma kuqala unyaka lo ozayo bese ngiyayiconcentrate-a kuyona izophuma nje kulo nyaka ozayo eli ngabo march april izobe ziphuma lapho ngoba angifuni ukujaha ngikhiphe into engekho ezingeni le-solplanus yabona yeah. sengiyazenzela manje akho company engijahayo angijahe indawo so fanele ngenze into enza satisfied ya le-albhamu inengoma eziyingxaki ne-twelve mhm. isinesihloko vele sayo ayikaqanjwe isihloko mhm. but ingoma zona zikhona ingoma zikhona kodwa zisafuna ukuthi zilolwe kahle yes yes kuleso standard engisifunayo standard engisifunayo nanko-ke um umhlaba lo phela uyahamba awumile mhm. andisaqala kula amarekhodi la amancane la saza la ama l p mhm. kwezama kuzama amakhasethi mhm. kuyadlula kuzama ama-cd eh manje sekunale technology esikhona eh, eh ukudownloada le nikuliphi izinga ke njenge Soul Brothers nikhona yini kule technology lo uchwepheshe lo yes i think zongoma ze Soul Brothers zikhona lapho um kuma Apple Music kuma download ungathola noma yipi ingoma oyifunayo um noma ngabe kuphi emhlabeni sikhona nje ngasho ukuthi sikhona siphelele niqathanisa ke eh kulesikhathi samanje mangabe nikhipha i CD nalo umculo ochwepheshe lolo sokukhona mhm. nibona sengathi ukuthengisa kwenu kugxile kuphi kakhulu eyi kashiyashiyani ngoba manje ama-cd um besiba nawo siyodayisa ubuthaputhapu la south africa nakuyo yonke indawo oku-right ngaso sikhathi but manje ngendlela yetechnology sekungcono kakhulu ngoba singakhipha i-cd namhlanje umuntu ophesheya le-amerika angalithenga khona kusasa lo leyo track okanye onke ama-tracks awafunayo kuyasiza futhi namadownload asize kakhulu nanje phela kuqala bofanele uzuthengisa idiwu uthumela umuntu ole amerika manje ke uyovela download lapho ikhompyutha yakho which is better for us so nibona kungcono kungcono kakhulu namanje yazo mm-hmm. hayi baba siyabonga kakhulu isikhathi sakho esihle sokuthi sivakashele ube nathi and eh, siyethemba ukuthi eh ngizwa ngandlebenya ukuthi nizoba nohambo njengoba kuzoqala mm-hmm. uDisemba ukuthi nizoya performa ngaphesheya ngale eZimbabwe yeah eh sinifisela uhambo oluhle kakhulu eh kodwa ke sizothi njengoba sewusitshelile ukuthi kukhona okuphekayo mm-hmm. osukuphekile kodwa usafuna ukuthi ukuphake ngendlela yeah ehlale wazi ukuthi ke abantu sebejahile eh. and eh, incindezi usuzoyithola ke ngoba abantu sebezoyifuna leyoalbamkusho ah, ukuthi kusukela namhlanje nje kuzofuna mhm. ukuthi uyokhuphula amasokisi ngoba manje seuyikhulumele endaweni erong eh. mhm. kodwa hayi siyabonga um babungwene ngesikhathi sakho esihle ukuthi ube nathi siyafisa futhi ukuthi Eh, esikhathini esizayo ma sikucela ukuthi uzoxoxa nathi um eh, hhayi ube khona utholakale siyi-african voice global news okay nami yabonga ukuthi nikhethe thina osuku nanamhlanje ukuthi sokhuluma nabalandeli besolbrothers kunjani siyabo